ዳዊት መቀነቴ ድጎኖ ትራሴ ድርሳናት ስጋዬ ውዳሴ ዋነፍሴ ለፍቅሯ ስባክን ትለፍ እስትንፋሴ ለፍቅሯ ስባክን ትለፍ እስትንፋሴ በለበስኩት ፎጣ በያዝኩት አፋዳ በእግሬ በምረግጠው በአስቸጋሪው ሜዳ እማ ስላት አልሆንም እንግዳ እማ ስላት አልሆንም እንግዳ በባዶ ወጥቼ አባዳ ሞልቼ ውሻን ለማሸነፍ ብርታቱን አግኝቼ ረሃቤን የምሽር ጎጆዬ ገብቼ ረሃቤን የምሽር ጎጆዬ ገብቼ ፍቅሯን ገብግቦኝ ነው ምሕረቷን ሰምቼ ፍቅሯን ገብግቦኝ ነው ምሕረቷን ሰምቼ የእመቤት የፍቅር ለእኔ ተመንዝሮ ወስቋላ ስጋዬ በስሟ ተከብሮ እጓዛለሁና በፍጹም አንክሮ ሕይወትን የመርኳት እኔ ነኝ ዘንድሮ ሕይወትን የመርኳት እኔ ነኝ ዘንድሮ